okay mamelani ke bantwana bam ne sanifundela ntoni ibali sifuna ukhangela ke uba kuthiwa masenze ntoni kweli bali ne ne okay lithi ke unolu thando unama-apile amahlanu unike usilo ama-apile amabini mangaphi ama-apile anawo ngoku Jos, sundiphendula ne? Sizayenza le nto phambi koba siyiphendule ne? Ndizaphinda ndikufundele ke ne? Unoluthando unama-apile amahlanu. Unike usilo ama-apile amabini. Mangaphi ama-apile anawo ngoku? hayi bandijonga ndithi sanuphendula ne masiyenze le nto ngokwethu nanga la ma-apile kabani ngabani besifunda ngaye ngunolithando ngubani besifunda ngaye ngunolithando unolithando benama-apile amangaphi mangaphi la ma-apile mahlanu wathini unolithando ama wanika uba ngusifi wanika usilo o oh, uyamamela ke yona gyawo wanika usilo ama-apile amangaphi amabini wamnika usilo ubani usilo makube ngusilo ina wamnika ama-apile amayi-two washiyeka nama-apula mangaphi ke ngoku washiyeka nama-apula amathathu mamela ke ndifuna le nto uyenze ngezi blocks zakho ne ndifuna uyenze ngezi blocks zakho le nto khayenze ke ndibona eh, ndibonise la ama-apile uphise ngawo ndibonisa luphise ngawo ama-apile mangaphi la ma-apile uphise ngawo mabini mangaphi ama-apile oshiyeke nawo ke ngoku khandibonisa ayi-three ama-apile oshiyeke nawo jonga ke sawubhala isivakalisi samanani sithini isivakalisi sephi samanani siqale ngawangamangaphi ama-apile amahlanu besinama-apile amahlanu saze sathini siyadibanisa siyathi uplus uthetha uyadibanisa siwadibanisile la ma-apile siwatheni la ma-apile siphise ngawo xa uphisa ngento ke uyayithini uyayithabatha ne sesayithini sathabatha sathabatha ama-apile amangaphi amabini kwashiyeka ama-apile amangaphi kwashiyeka ama-apile amathathu very good jonga ke siyayenza ezincwadini zethu ke le nto siyenzayo